Ja, jag har varit med här idag på Designlabbet och det jag tycker har varit roligast är att man har det här omvända eh, tänket kring seminarium. Att vi som deltagare får eh, använda våra insikter och hjärnor kring hur man kan jobba kring problem som man kanske vanligtvis inte jobbar med. Eh, det är ett sätt att lära sig. Ehm, Eh, som inte bara att alla här i Almedalen mässar ju väldigt mycket och det liksom blir en envägskommunikation. Här blir det mer en tvåvägskommunikation. Och det är väldigt kul att knyta in design i, i just kommunikationen. Det tycker jag har varit roligt.